Dada akanitolea akaniambia, kwanza leo mdogo wangu sikutaki, nenda kwa kaka yako, toka, yani ondoka. Dada akanitolea begi langu la nguo nje, chukua nguo zako hizi hapa, wewe tafuta sehemu ya kwenda, utajua mwenyewe. <laughs> Nikaona kaka mimi kama ananizingua mm. kwa mimi nika nikitoka naenda kwa mshikaji wangu mmoja, nikamwambia, kakaangu mimi bwana anapenda kunifuatilia, mimi nataka niwe kakaangu lakini nataki mimi nioe. Kila mtu na maisha yake, mbona anaingilia kwenye maisha yangu? Tunajua mwanamke, kumbe mwanamke ana banka banka, yani anate, kama na kibubu fulani, kikopo cha nido fulani alikitoboa na kiweka hela mimi mm. kuni kuzunguka zunguka kwangu <laughs> kukifungua nakikuta kile kimejaa hela hivi mm. kibubu hiki, nikampigia fundi wangu mmoja, nikamwambia bwana fundi, Wala fundi wangu anaitwa Tolu. Mm. Nikamwambia fundi, da, mke wangu ananizingua lakini sasa kwa nikuangalia hapa nimekuta hela. Mm. Fundi akaniambia chukua zote. Hakuna aijuae kesho zaidi ya Muumba. Usimdharau usiyemjua, na hata kama unamjua hauijui kesho yake. Hilo ni fundisho kubwa sana ambalo nimelipata kutoka kwa brother hapa, kabla ya kusikiliza uh, kabla ya yeye kukusimulia stori yake, kwa sababu mimi tayari kashanigusia kidogo, nikaipata hiyo point, kwa sababu aliyoyapitia ni mengi: manyanyaso, mateso, kukataliwa, kuonewa na wakati mwingine hata kufukuzwa. Nini kilichotokea kwa upande wake sasa hivi? Maisha yamebadilika.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 Napewa nguvu na OG Cleaners, wawezeshaji na wafanya usafi majumbani na maofisini wanaokuwezesha wewe kuhama pia katika nyumba moja kwenda nyumba nyingine au chumba kimoja kwenda kingine. Unachotakiwa kufanya ni kutoka na begi lako tu, vyote utavikuta tena vimepangiliwa kiustaarabu kabisa, unaingia kulala tu. Usichelewe, chukua mawasiliano chini ya video hii pia. Baada ya hapo turudi kwako brother. Mambo vipi? Poa poa brother. Hongera kwa majukumu. Nashukuru Mungu. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Hassan Amani Juma. Mzaliwa wapi mwaka gani? Mimi ni nimezaliwa 93. Mm. Nimezaliwa Songea. Mm. Mm. Historia ya Hassan Omari Juma. Hassan Amani Juma. Hassan Amani Juma. Yeah. Historia ya Hassan kuanzia kuzaliwa. Ni mtoto wangapi kwenye familia? Maisha yalikuwaje? Kwa nini tusiwadharau, tusiwajua au hata kama tunawajua tusiwadharau kwa sababu hatuijui kesho yao? sisi tume, kwa, kwa, kwa kufahamisha sisi tumezaliwa sita mm. Katika sita tumezaliwa wanawake, wanaume watatu mm. wanawake watatu mm. ambaye katika, katika, katika watu sita mimi ni wa mwisho mm. kuzaliwa. Kuna kwanza dada yangu akafuata kaka yangu mm. kwa mimi ni wa mwisho wa mm. mwisho katika sita mm -hmm. mm. Na kuzaliwa nilizaliwa Songea, kuna hospitali moja inaitwa Pelamio mm. Songea huko ndani ndani kijijini, si unajua <laughs> eh, kijijini Peramiho nimezaliwa pale nikakulia kule. Mimi nilikuwa naishi na mama yangu na baba yangu mm. Sema kwa bahati mbaya wakaja wakatengana mm. Unajua biashara kutengana baba na mama mm. Kwa mimi nikarudi kwenye upande wa, ma, wa mama nikakaa sana na mama yangu mm. Mama yangu nimekaa naye pale Songea. Mama yangu sema kwa sababu si unajua ukiwa mtoto wa mwisho lazima una deka deka sana eh? mm. nikaa na deka deka sana sasa mamangu mwisho siku akapata kama ugonjwa akawa naumwa kwa huko ni kuumwa mamangu mimi nikabidi mamangu antoe kule Songea nikaja Dar es Salaam mbili ambayo siku hiyo ni kwa dadangu alikuwa anaolewa mm. elfu mm. mbili huyo dadangu wa, tatu mm. Kwao nikabidi nitoke kule Songea nikaja huku nikakaa kidogo nilivyokaa sasa kwa bahati si kwa bahati mbaya au nzuri, mama mama akasema huyu cha kufanya inabidi huyu akae huku huku mjini asirudi tena kule Songea, ushaelewa? Mm. Kwa mimi nikawa nipo mtu wa huku huku mjini na kakaangu mwingine naye alikuwa anaitwa Amani, sema yeye kakaangu alikuwa anaka Songea nimemwacha mm. ambayo nikitoka mimi yani mimi kwa babangu mm. mimi naye tumezaliwa mama mmoja baba mmoja, ushaelewa? Mm. Kwa kakangu nikamwacha kule mimi nikabaki huko. Hmm? ambayo nilivyofika huku tukasherekea harusi ya dada mara dangu tunajua aliolewa na Wapemba mm. E, tukakaa ngabidi nikae kwa pale pale nyumbani ikakaa sana ikaja ikaanza elfu mbili na mbili hiyo hiyo nene nikaanza darasa la kwanza mm. Kinondoni shule shule msingi Kinondoni hmm. mahakamani pale nilivyokaakaa sana, ikafika wakati nakumbuka elfu mbili na kumi na tatu mm. elfu mbili na tatu mm. tulikuwa ni siku kama sherehe, ilikuwa kama kulikuwa kuna sherehe nyumbani, kuna sister mmoja alikuwa mpangaji wetu, kwa sababu nilikuwa nakaa nyumba ya familia, mzee wangu babangu wa kambo mm. kwa sababu kuna dada zetu au sita au yani kuna wengine tulichangia mama mmoja baba tofauti, ushaelewa mm kwa hiyo ina maana katika wadada zangu hao mm. baba yao baba yao baba yao babangu baba yangu wa kambo alikuwa na nyumba huku Dar es Salaam mm. ambao katika hiyo nyumba ya Dar es Salaam hapo nilipokuwa nimefikia mimi mm. na maana ikawa siku ya sherehe ilikuwa kama kama nisikosei kama saa tatu tatu jioni hivi kuna sister mpangaji mule mule alikuwa anafanya sherehe kwa kufanya sherehe ikapigwa simu si unajua ilipopigwa simu lakini mimi kwa sababu mimi nilikuwa hali ya utoto utoto, lakini kama wakanaficha ficha, kumbe mama alifariki dunia. Nili <tsk> hata kuongea na nashindwa nikifikiria swala hilo, mama anafika dunia. Mimi <tsk> niliumia sana, lakini mipango ya Mungu <tsk> mipango ya Mungu huwezi, unajua Mungu ana mipango yake mm ikaja na ukiangalia sasa saa tatu ndo imepigwa simu ya usiku, mama kafariki dunia, alafu kesho asubuhi sisi tunatakiwa tuondoke tuende Songea. Alafu ukiangalia tulikuwa familia, sema nashukuru Mwenyezi Mungu, kulikuwa kuna babu yetu alikuwa anafanya kazi airport, ya kwa ni kidogo mkubwa mkubwa kidogo mm. Kwa katika kufanya babu naye akabidi aambiwe anitoa toa mm akapidi apigiwe simu babu akaambiwa sasa akaona kuambiwa na maana kuna ndugu zetu wengine ambao walikuwa kule kule Songea. Mm. Kwa sisi tukakaa pale babu katika mawasiliano tukabidi tukusanyike ndugu wote. Tukasukanyika ndugu sababu mimi kipindiko ni mtoto. Unajua? Eh? Mm. Na ile watu pilika pilika za utoto. Kwa hiyo hata nguvu nguvu ile sina lakini tu najua mama akafariki dunia dunia. Kwa hiyo akaja pale watu tukakusanyika, ndugu, makaka zangu, madada zangu, wajomba zangu, wakapanga mipango. Sasa babu babu yetu sisi akatusaidia swala moja, akasema kwa sababu hapo saizi ukisema uchukue basi kwa basi kama basi kwa muda huo tiketi nazo ziko pungumu, kwa sababu huwezi kum mtu tu, kwa sababu mazingira ya Songea nauli kwanza, ukiangalia nauli ilikuwa juu, afisi wenyewe tulikuwa tuna uwezo. Sasa babu yetu akatusaidia akasema, basi kama ndo hivyo kwa hiyo tukabidi tukusanyike ndugu, kama sikosei, tulikuwa karibia kama kumi hivi, kumi au kumi na mbili kwa kumoja na sisi watoto. Babu yetu akaenda airport pale, tukabidi tuchukue ndege na maana kwenye mida kama saa saba saba hivi si, saa saba saba tukazeti tu airport, babu akatufanya mipango, tukachukua ndege na hisi kwenye kama saa kumi kumi hivi tukaingia Songea mm. tulivyoingia Songea kule tukaja tukapokelewa, tukaenda kwenye ma nyumbani kwa bibi kwa nani, tukafika pale tukapokelewa vizuri. Si unajua akili za kitoto sometimes, kuna vitu vingine hata nikikaa hivi na kwa mimi kaka, kaka, kama kakangu mimi alilia sana mm. ambayo kama mimi lakini mimi nilikuwa na akili za kitotototo, si unajua mm. naweza ngakimbia kimbia tu, lakini mwisho wa siku ikaja kwenye msiba tukazi, tukafanya mambo yote tuka, nikaenda kuchimba kaburi la mama yangu, lakini nimechimba kaburi, nimechimba kaburi tukakaakaa, nikazika. Tulivyozika fresh kakakaa kidogo, mazingira akaja nikabidi nirudi zangu daa tu, kwa sababu mimi wakaniambia sana kakangu, wakamsema wewe, kwa sababu wewe amani huu mkubwa, wewe unabidi ubaki huku huku, mtoto huyu, sisi tunabidi tuende naye tu huko da tukaishi naye kasema basi sawa, haina tatizo, mimi kabisa. Unajua tena akiza mtoto kisikia da ndo unafurahia kabisa. Mm. Nikasema sawa, mimi nikatoka zangu pale nikaja da. Kaja da nikakaa sana. Nikakaa kaa da, nilipokaa kaa da hapa nikaanza kusoma shule ya Kinondoni nilokuambia eh. Mm. Nimesoma soma ikaja ikafika wakati kuna mzee wetu huyo babangu wa kambo alipata alipata mwanamke lakini huyo mwanamke si unajua wanawake wa Kimakonde hao alikuwa design, yani ule mzee kama walimchezea chezea, yani yani mzee mazingira yake haikuambiwi kitu. Mwisho wa siku ule mzee ile nyumba aliyoachiwa ile ya babu yake ya mzee wake ule mzee akaja akaiu akaiuza. yani baba wa kambo nyumba ilikuwa ya urithi. Ya urithi. Eh. Uh-huh. Akaja akaiuza lakini ya urithi majukumu yote aliachiwa yeye. Si unajua? Mm. Yeye ndio kila kitu kuna ile nyumba. Lakini akaja ile nyumba akaya nini? Akaiuza alivyoiuza ile nyumba, kwa sababu mimi najua sina kitu hapo eh. mm. tukabidi niondoke na wale wanae nao wakaondoka. Mwisho wa siku nikaenda kuishi na shimeji yangu ambaye niko na kakaangu e, niko na kakaangu mm. Ambaye nikatoka hapo nikaenda kuishi kwa kakaangu. Nilipoishi kwa kakaangu nilikuwa na shimeji yangu lakini niko nikuishi na shimeji yangu tulikuwa mwanzo, unajua ukikaa na mtu mnaishi maisha mazuri sana, lakini mwisho wa siku kuna manyanyaso nilipitia, shemeji sometime alikuwa ananitesa haba hivi na hivi mazingira. Ushanielewa? Mm. Nasaidia kazi za mtoto hivi na hivi. Mwisho wa siku anaweza akasema ah, mtoto jeuli sio nini kaka anaweza akaja ananipiga. Ananifanya nini hivi na ananipiga kaka. Anasema wewe sasa nini kwa nini unamjiulia shemeji yako hivi na hivi? Nikamwambia kaka mimi hamna sijamjiulia Anasema si unajua mwanaume mwana, mwana ukishaambiwa kama mwanaume ushaambiwa bwana mdogo wako anafanya hivi hivi uulizi. Mm. Chezea kipondo tu. Mwisho wa siku shemeji akanitimua, akaniambia bwana, wewe cha kufanya ondoka, nenda kakae kwa, kwa ndugu zako wengine. Mimi nikabidi nitoke pale nikaenda kwa dada yangu mm. Shanelewa? ambaye dada yangu naye tulichangia mama mmoja lakini mm. baba tofauti. Ushanielewa mm. Nilipofika kwa, kwa dada yangu naye nikaa nimekaa kaa pale. Sasa kunikaa kwa dada yangu pale nikapata kuna mshikaji mule mule ndani ambaye kwa sababu mimi dada yangu aliolewa na Wapemba. Mpemba akaniambia unabidi uje kushinda dukani Mm. Nikamwambia basi sawa kwa sababu sina shughuli yoyote. Ngoja mm. niende pale kwa Mpemba, nikaenda kwa Mpemba nikaa nafanya kazi. Wewe ziamini. Nilivyokuwa pale mimi mwenyewe nilikuwa nafanya kazi sana kama simu wateja wanakuja natengeneza simu. Naweza kwa siku nikatengeneza hadi laki elfu tisini. Ushanielewa? Mm. Siku nyingine ikazidi pesa. Lakini nikifika muda wa kazi nafanya mimi, ushanielewa? Mm. Nikishamaliza kazi kila kitu, wateja wanakuja na chaji simu, si unajua zamani kuna biashara kuchaji simu, mabeti nini, mm. nafanya ile biashara Mm lakini ikaja Mpemba nikiondoka usiku anaweza kanipata 5000 3000 mm. lakini kazi zote nafanya mimi lakini nikasema kwa sababu mimi yes, ndo kaniweka kila kitu nafanya mimi kuliko eh, bora nipate 2000 3000 kuliko kukaa mtaani tu hivi hivi kila kitu nikakweli kwa Mpemba pale nikafanya fanya kazi sana sasa ule Mpemba akaja kuna ndugu yake akaja mm. ndugu yake alivyokuja akasema basi sasa hizi kwa sababu naye yupo nyumbani tu alikuwa hana kazi mm. naomba huyu mtu wote kama vipi mkae naye pamoja ili mshindikiane wote ofisini. Kweli bwana yule jamaa akaja ofisini. Alipokuja ofisini tukawa tunafanya fanya kazi. Ikaja zikapotea. Zilipopotea pesa pale, yule jamaa anasema hajachukua pesa na mm. mimi sijachukua pesa. Kiasi gani? Yaani hela sio nyingi sana lakini nahisi ilikuwa kama kwenye kitu kama laki moja na nusu mm. au kitu kama laki moja na nusu hivi. Mm. Hela ikawa ionekani. Mm. Da, so jamaa nakataa na mimi nakataa. Yule jamaa bwana akasema tukabidi tumuliwe wote pale. Mm. Mimi nikatimuliwa na yule mshikaji akatimuliwa. Mm-hmm. Sasa yule mshikaji nikikaa nyumbani ananiambia bwana Hasani, hizi pesa zimeenda wapi? Nikamwambia mimi pesa sijachukua. Mm. Sasa mwisho wa siku yule jamaa akaniambia Hasani, pesa za watu zimepotea. Nikamwambia mimi sijachukua hivi na hivi. Yule mshikaji akaniambia bwana, mimi hivi kama akaanaongea Hasani, hizi pesa za watu hivi za zimechukua. Mwisho wa siku yule mshikaji akani akaniingiza katika imani zingine, akaniambia kama vipi tumtafute mganga mm. twende kwa mganga tukaangalie nani hizi pesa kazichukua kazichukua mm. kweli bwana <laughs> uzunguka zunguka kwetu tukaenda kwa mganga mm. tupoenda kwa mganga lakini tupoenda kwa mganga mganga akasema mbona zile leo jamaa kazichukua mwenyewe tuko ni mambo yake <laughs> hmm? kazichukua mwenyewe tuko ni mambo yake jamaa gani yule bosi wetu kazichukua yani aba yani zile pesa alizifanya matumizi yake mwenyewe lakini kama yani kaanza akachukua hela kachukua mwenyewe lakini kajisahau mm. yule jamaa alivyotuambia hizo hela zipo kule kule, hizo hela zipo kwenye mzunguko huo huo, mzunguko wenu. Maana nasema hizo hela zipo kwenye mzunguko, lakini zipo hapo hapo kwenye mzunguko huo wa kazini kwenu mm. lakini hela mnaonekana nyinyi hamjachukua. Ah, na yule jamaa kaa na force bwana, nyinyi mmechukua, mmechukua. Sasa mwisho wa siku mimi nikasema kama ndo hela zishapotea, nikamwambia bwana, mimi kazi si kazi, ushatutumua basi Jamaa mwenyewe akachunguza akasema, mimi Hasani, lakini ninavyoona, mbona nilikaa na wewe pesa zijapotea, ndio ndugu yangu kaja zikapotea, kama vipi, naomba wewe urudi ofisini. Nikamwambia da, mimi nikamwambia kwa kurudi ofisini mimi haitawezekana, kwa sababu alikuwa kashanitangaza nyumbani, mtoto mwizi, sio hivi na hivi. Kwa mimi hilo liliniuma sana, mm. kitu sijaiba ambao wewe kitu hujaiba afu naambao umeiba, yani leo iliniuma sana. Unajua leo iliniuma blaza. Mm nategemea nafanya kazi nyingi, hela yenyewe napewa kufinyiwa elfu tatu bei gani, lakini nikasema hakuna jinsi, sasa nitafanyaje? Nikabidi nikae tu zangu nyumbani. Sasa nilivyokaa nyumbani, nilivyokaa nyumbani kwanza nikaja mimi na mjomba wangu fundi hmm. fundi magari. Kwanza nikabidi niondoke pale nyumbani niende kwa mjomba wangu mm. Kunduchi anakaa anaitwa Kunduchi anaitwa na Solo. Mm. nikaenda kwa mjomba wangu pale nikafanya fanya kazi. Sema sasa tatizo, unajua pale kipindi kile niko pale mtoto mtoto, alafu sasa mimi mjomba wangu anapiga sana. Sometimes ni fundi mzuri lakini hata ukiongea naye hivi unakuwa unaogopa. Akikwambia kitu kimoja tu, yani unakuwa unaogopa, una hofu. Mm. Sasa siku hiyo kwa bahati mbaya nililala nililala nyumbani, ushanielewa, chumbani. Mm. Ilikuwa kama saa 4 Kwa bahati mbaya <laughs> kwa bahati mbaya nzuri <laughs> nikaja kwa bahati mbaya kama nikajikojorea kwenye kitanda, si unajua mm. Nilipojikojorea mjomba akapita akasikia mkojo, mtu kama nani yupo ndani. Mimi nika nikawa na hofu nikasema, mm, nikakausha. E, mjomba akasema unajikojorea sasa hizi blaza. Mjomba alikuja ndani alinipiga, unajua alinipiga mm. hadi tumboni kote, umu alinipasua mm. alinipasua ni kama nilikuwa yani alinipiga na kuna mikanda fulani ya kwenye gari alinichapa na Mimi mwisho wa siku nikasema da, maumivu kama haya mimi siyawe siyawezi. Kwa bahati mbaya tu ilinitokea mimi kakaa kama siku mbili tatu, nikaona maisha kwa mjomba kule mm, mbona mm, magumu. Nirudi tena kule kule kwa Mpemba kule kwa Mpemba, lakini sijarudi kwenye kazi mm. nikarudi nyumbani mm. nikasema maisha kule siyawe siyawezi, bwana nikae huko nyumbani Kweli nikakaa nyumbani, sasa nyumbani sina kazi ala nini, nikawa ni mtoto tu wa mtaani na zuhula zuhula tu mtaani na wale ndugu zangu washikaji washikaji na ule aliofukuzwa kazi tuliofukuzwa wote tukaote mtaani mtaani tukua wenyewe tunajiita wazee soft touch. Mm. Kuna fundi naye kupo pembeni pembeni pale TV tukikaa tuna ujanja ujanja ni tunaangalia angalia. Kwenye kuangalia angalia. Sasa kuna siku moja ambayo dada yangu mimi nilikuwa dada yangu nilikuwa nakaa naye naye akawa kama kashani ni kashani choka kwa sababu mwanzo sikuwa sina ki yani nilikuwa nafanya kazi kidogo nilikuwa napata hela kidogo afadhali afadhali dadangu naye akaja akanichoka akasema wewe mtoto sijui mtoto gani kazi hautaki sijui na hivi wamwambia mtoto hataki kazi upo yupo kwa nyumbani nika ni mtu wa kuzurura zurura tu nenda huku nenda huku kirudi nini na nini sasa kuna siku moja tulikuwa tuna tumeshauriana sisi wenyewe mchana kwa sababu chakula nilikuwa sipewi nyumbani si unajua mm. vyakula tunajitegemea wenyewe sasa siku hiyo nika njaa mchana inatuuma. Si unajua? Njaa inatuuma mchana tukasema sasa tunafanyaje? Tukabidi tuchange change pale tukanunua huu unga wa ugali tukasonga ugali tukaeka geto letu kwa sababu geto letu tulikuwa na lita spenko. Mm. Tukaingia zetu ugali yetu spengo tumejificha ndani. Lakini jamaa mmoja anaitwa Bwana Abduli tukaika ndani na Abduli na Mohamed tukaeka ugali ndani tukawa Sasa ule ugali tumesonga ugali lakini mboga hatuna. Mm. Shenielewa? katika ugali mboga hatuna. Sasa mboga tunaipata wapi kwa muda huu hapa? Kuna mama mmoja pale nje na alikuwa anaitwa Mama Abduli. Huyo mama anakuwa anauza miguu ya kuku, nyama nyama, si unajua? Mm. Tukashauriana. Sasa kaniambia, "Sani, wewe cha kufanya mboga hatuna. Wewe nenda nje. Sisi tunamwongelesha yule mama." <laughs> Tunampigisha story na kama giza akatuchukulie kitu. Wewe chukua nyama tia kwenye bakuli, ingia nazo ndani. <laughs> Wewe chukua nyama tia kwenye bakuli, ingia nazo ndani. Kweli bwana, mimi nikafanya ile hizo Wenzangu anampigisha story, mpigisha story. Mimi nikaiba nyama zile. Mm. Kuiba nyama nikaingia nazo ndani. Spenko. Hajakuona. Hajaniona. Mm. Sasa Spenko tukazitia Spenko tukatuna kula ugali. Kula ugali, kula nyama, kula nyama. Mama anarudi nje. Akiangalia nyama zioni. Ah! Nyama zangu zipo wapi? Nyama zangu zipo wapi? Akaangalia, ah, kina kina kina Abdul kwa ananiongelesha. Wewe ningie ndani kaingia getu letu Spengu katukuta tunakula nyama ah! <laughs> yule mama aliwaka mm. imenibia nyama sina nini ah, akaenda kumshtakia dada yangu Ushaelewa? Mm. <laughs> kwa sababu mimi si nilikuwa nakaa kwa sister yangu. Mm. Sister yangu akasema mtoto ameshamchoka. Haiwezekani. Kaiba nyama za watu, kazi hata kufanya hata kinini. Dada akanitolea, akaniambia kwanza leo mdogo wangu sikutaki, nenda kwa kaka yako toka. Yaani ondoka dada akanitolea begi langu la nguo nje, chukua nguo zako hizi hapa, we tafuta sehemu ya kwenda, utajua mwenyewe. Ah! Sasa mimi kimwamua nikasema sasa hapa mimi naenda wapi? Kwa mjomba kule nishakimbia. Si unajua kwa mjomba nilikwambia nimepigwa, nikatoroka bila kuaga. Mm. Alafu mm. nimerudi tena na huku, tena napo nimefukuzwa. <laughs> Nikasema sasa hapa nafanyaje hapa? Nikabidi kuna ule ule Abdul ule mmoja ule akaniambia sikiliza, nikwambie sana wewe cha kufanya chukua nguo zako kazipeke ghetto spenko kule. Wewe kwanza leo utafikia hapa utaishi hapa. Sielewa. Mm. Mm-hmm. Nyumba hiyo moja kubwa, lakini nikatoka upande wa dadangu mtu kama mtu kama wewe ukanipa hifadhi una, una chumba chako kanitambia bwana wewe kama umefukuzwa kule wewe chukua nguo zako kwanza leo utalala hapa kila kitu kipo hapa da kweli mwanangu mimi nika nikaa nakaa kwa washikaji hivyo maisha ujanja ujanja nini tunakaa hivi hivi ujanja ujanja ujanja ujanja ujanja ujanja mwingi na wale kina Abduli ujanja ujanja. Sa mwisho wa siku mimi dadangu alikuwa hataki pika chakula, mimi chakula nipi? Afu mwisho wa siku mimi nikasiongei naye. Mimi dadangu ilifika karibia miaka mitatu. Yaani karibia miaka mitatu mimi dadangu nikikutana naye hivi, yani napishana naye kama simjui. Yaani jui na shemeji nikimuona wote makavu makavu, hamna kusalimiana. Ushanielewa? Mm ikaja nikakakaa. Sasa katika yule Abduli ana dada yake, dada yake aliolewa na kuna jamaa mmoja alimooa, lakini huyo jamaa alikuwa anajihusisha na masuala ya ufundi ufundi haya, si unajua fundi wa magari. Kwa hiyo mimi ikabidi nimuombe yule jamaa, nikamwambia basi naomba kama vipi na mimi hata uko gereji niende nikajifundishe hata huo ufundi ufundi. Kweli yule jamaa akanichukua, aliponichukua akanipeleka kwa makoma pale. Namshukuru Mwenyezi Mungu kanisaidia mpaka nimefika hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu kanisaidia, ambapo ule jamaa akanipeleka pale kwa mzee wake, kwa babu yake anaitwa mzee Mwinyi, babake mzee Mwinyi mwenyewe kwa anaitwa Simba wewe. Mm. Ina maana mimi mwenyewe nikafika pale gereji kwanza kuskula, mimi mwenyewe si kwa sababu kama yeye ndo yeye ndo kanipokea fu mwenyewe gereji pale kwa kama ana jina. Kwa hiyo kama yeye alikuwa jina ile gereji kama ilikuwa ya kwake, kwa hata wale mafundi akanikabidhi kwa fundi mmoja alikuwa anaitwa Joakimu kwa fundi wangu na kuna fundi wangu Toru nilikuwa najifundisha masuala ya umeme umeme wa magari. Mm. Nashukuru Mwenyezi Mungu kajituma kwenye masuala ya ufundi. Nikaja nikajua fundi, nikajua ufundi, ngafanya fanya zangu kazi za mambo ya umeme wa magari haya. Nika viziki viziki vya 5000, 5000, 10000, 20 azipigi che hazipigi chenga. Unajua? Mm. Na nikiuliza sometimes nikiuliza zangu nyumbani na kutoa washikaji, vipi? Hawajui kama mimi nina hela kipindiko hata akaunti kwa sina, ni kwenda baka langu Tigo Pesa. Naweza nikakaa na washikaji zangu sehemu, mimi na laki tatu mfukoni, lakini lakini maisha ninaoishi nao aisiwaambii kama nina hela. Wakisema sasa nini tena, mimi nakuwa nakaa nao tu, ah, mwanangu, maisha magumu na mimi <laughs> nakuelewa ah, na itikadi vipi pesa ni hela tu ah, mwanangu ovyo. Lakini sometime ah, naweza nikajitolea kibanka elfu mbili elfu tatu ah, mwanangu, tufanye hivi kwa kwa maisha kidogo ikaanza kubadilika badilika, hata 2500 mbili nikaa nazo na nikaa nikipigwa simu acha ah, hapo dogo, kwa sababu hata gereji kwangu nilivyoenda kwa nikawakuta wadogo wengine, lakini mimi nilikuwa najituma sana kwenye kazi zangu nilizo kunafanya hmm. hata mm. watu walikuwa wananipenda, ushaelewa yani, kiitwa bwana kani faster, mimi shamka gereji asubuhi, mimi kwa kipindi kwa nini najipenda, hata ufundi ni kwa nina begi la spana mm. begi si ninatakiwa ikae gereji Mm. ule fundi vitu vyangu vyote vile vitu vispana spana nini zote mimi nakuwa na bonge la mbegi. Kwa ule mbegi mimi ule kifika ukifika tushamaliza kazi tu nautinga mgongoni na ulinda wangu nao nyumba nyumbani. Asubuhi ile mapema nabidi niwai begi nilishigereje ili fundi akija pale anikute kila kitu. Kwa fundi wangu mimi kwa ananipenda kule da udogo kule anajituma. Kwa nikujituma tuma nikakaa sana gereji. Ikafika wakati tukaja tukaama garage mm. tukaama garage pale tukahamia garage nyingine ilikuwa sehemu Njuma pale tulipohamia sehemu Njuma kanao hivyo hivyo tukafungua ofisi nyingine lakini katika mafundi wangu tukaja tukama wakatengana mm. so unajua kipato kinavozidi kwa mafundi kwa mafundi kuna kwa kuna mwingine ajifanya yupo juu kuna mwingine yupo hivi si unaelewa mm -hmm. kwa wakaja wale mafundi wangu wakaja wakatengana si unajua hmm. kila mtu na mpango wake. Huyu fundi huyu kwa fundi wangu Tolo na kwa fundi wangu mwingine Joakim wakatengana. Walivyotengana, kwa mimi nikabidi nirudi wapi? Kwa yule fundi wangu mwingine Joakim. Mm. Ushaelewa? Nilipokaa naye kwa yule fundi wangu yule Joakim tumekaa kaa sana yule fundi wangu. Sasa ika zidi jinsi ninavyozidi kwenda mbele nikapata nikapata pesa kidogo. Mm. Nilipopata pesa kidogo nakumbuka elfu mbili na kumi na nne Nikamwambia niko na kakangu huyo ambaye na kakangu alikuwa kashatoka Songea kaja huku mjini. Nikamwambia bwana kaka, sasa hivi mimi inabidi tupange. Akasema sawa. Kwa sababu kama mnataka mpange sawa, tupange mdogo wangu. Mimi kuna hela zangu nikawa nazo kidogo kidogo. Ikabidi nitoe pale hela. Tukaenda kupanga sehemu moja chumba hapo mtaa post mtaa nini? Msikiti, msikiti wa Hidaya, Mwananyamala. Jamaa mmoja anaitwa sijaona, maarufu dalali akituchukua pale tukakaa pale. Tulipokaa sasa mimi nikaona nilikuwa na mpango wa kuondoka nyumbani bila kuaga. yani kuondoka bila kuaga kwa sababu kuna wale yule yule yule jamaa alionipeleka gereji kule mm. alikuwa na mke wake. Kwa mimi chakula kila kitu nilikuwa nakula kule. Yule jamaa alionipeleka gereji ndio kwa ananizingatia yule yule nilokwambia mm. kanipeleka gereji kwa mimi nikana nakula kwake yule mke wake kila kitu. Akukula ntiangu alikuwa anatoa salama kila kitu nakula kwake chakula nini ananisaidia yeye kidogo, kanashukuru Mungu mm. Ilipofika sasa siku ya siku nikamfuata alo wangu yule Salama, nikamwambia bwana anti Salama, mimi eh. bwana nimepata chumba, nataka niondoke, nataka nikaanze maisha mm. Na kaka nikamwambia, kaka kaniambia bwana Sani, cha kufanya sio vizuri ku, kuondoka tu hivi hivi, si unajua mm -hmm. unachotakiwa umwage dada yako, umwambie kama nini unaondoka lakini sasa mimi kile kitu kilikuwa akinipi, ngasema naanzaje kumwaga mtu alikuwa ananifanyia mabaya, ananifanyia nini, mateso mbalimbali, ananitesa hivi na hivi, lakini moyo nikamfanya mimi ni mtoto tu, nikasema ngoja nijifanye ni mdogo tu kwao. Nikaenda kweli nikamwaga dada yangu, nikamwambia bwana dada, mimi kama nimewakosea naomba mnisamehe, na mimi nisameheane mi bwana nimepata chumba kwao, mimi naenda kwanza maisha. Wakaniambia sawa, safari njema. Kweli mimi nikaondoka pale, nikapanga chumba kile sehemu, nikaanza nika kuishi. sema sasa maisha yalivyokuwa nayo pale, nikasema da, nitaweza kweli maisha ya kukaa sehemu kujitegemea. Mm. <laughs> Nishatoka huku chakula kiamka asubuhi unakikuta chai nini. Nitaweza kweli? Nikasema ah, ngoja kwanza nipambane kwanza nitafanyaje? Nikaona hapa kichwa kinauma, nikijifikiria hapa mchana utoe hela unue chakula asubuhi, mchana, jioni. Kasa ah, kimoyomoyo nikasema ah, nimepanga ginga, baadaye nikanajilaumu nikasema da mimi kama nimekurupuka kwa sababu kule nyumbani nilikuwa nakula bure hivi na hivi. Sasa nikasema sasa nitafanyaje? Nikabidi ninunue mkate wangu wa silesi ule. Mm. Nilikuwa nimenunua mkate wangu na maziwa yangu ya nido yale. Mm. Kwa kiamka asubuhi naweza nikapiga mkate wangu nusu ule mm. shanaelewa Mchana asubuhi nusu, mchana sinaenda gereji, gereji naweza nikalakala huko huko vyakula vyakula nini mm. kama nikinunuliwa nunuliwa ugali, usiku nikirudi namalizia mkate wangu. Shanaelewa? Nikasema ah, kumbe maisha ndo haya hapa. <laughs> Kwa nini najitia sala? Kumbe nikinunua mkate wangu tu huu naweza nikafanya asubuhi napiga, jioni gereji naenda nikaona nikaona kumbe mazingira ndo yapo hivi. Mm. Nikasema ah, basi sawa, ngoja nipambane pambane tu hivyo hivyo. Kweli mwanangu, nikana pambana pambana mm-hmm. pambana pambana pambana hivyo hivyo. Mwisho wa siku kakaangu tukaanza tukasema, ah, sisi geto limekaa, unajua geto letu bwana, kwa tununua hata mziki nini, tukamwambia kakaangu, tushakishauriana basi sawa, nikatubidi kununua kimziki chetu kidogo kidogo, kibufa chetu tukaanza kusikiliza sikiliza mziki nini, mziki mziki kidogo kidogo, maisha yakaendelea kwa kuenda mbele tukaja kuna fundi wangu alikuwa ananunua alikabidhiwa magari kama madaladala kama kama saba hivi mm. alikuwa anasimamia simamia na mimi nikopo kama ananiweka baba kusimamia simamia nini simamia dogo hiki angalia mazingira haya magari kwa mimi nikaanaangalia yale magari mm. kwa hata madereva sometime akija ananiletea sababu mimi fanya hivi fanya hivi ushaelewa mm. niko nikanishanisha jua madereva wanaenda hivi wanaenda hivi wanaenda hivi mm. Nikaja yule fundi wangu, magari yote akaja akauzauza. Alivouzauza fundi wangu akaja, alikuwa naoa mm. Shanielewa mm. Alivyokuwa naoa akaja akaniambia, bwana mdogo wangu, mimi saizi saizi mimi naoa. Kwa alivyooa jamaa, tukaenda kwenye harusi yake, tukasherekea nini, kila kitu akaifanya harusi fresh. Harusi yake ilipendeza, ilikuwa babu kubwa mm. Yani alivooa Alivyooa sasa akanipa mtihani mwingine. Mm. Kaniambia bwana dogo mimi nakuachia ofisi hii hapa. Mm. Ushanielewa? Kalitoa vitu vyake vyote. Mm. Ofisi hii hapa iendeleze mwenyewe kama mwenyewe. Afu siku hiyo kaniambia natoa ofisi afu kanipa kani kodi kwa sababu kodi ilikuwa kama laki nne na laki nne na ishirini laki nne na ishirini mm. kwa miezi sita, maana kodi pale ilikuwa ni shilingi elfu sabini mm. afu mtu kaja kuniambia kama kama yani kodi imebaki kama kama bado kama siku 15 afu anakuambia bwana, ofisi hapa wewe utaiendeleza mwenyewe kama utajua ukipata hela. Nikasema inakuwaje tena sasa? Mbona ufundi kaondoka, ofisi ya nchi hapa, afu kodi mimi sina. Na kodi imeisha. Na kodi imeisha. Nikaumiza umiza kichwa sana, nikapambana pambana. Sema nashukuru Mungu mwenye nyumba yule nika akamuelewa, nikamwambia bwana, mimi bwana hapa hii ofisi nimeachiwa ghafla, lakini bwana kunikutafuta kwangu hapa nimepata kama laki tatu na sitini. Naomba basi mnivumilie hii hapa, afu nyingine nikijipanga panga kidogo nitairudisha. Mm. Akasema basi sawa, hamna shida kweli. Nikawa kwenye ofisi yangu ile nikaachiwa mwenyewe napiga piga zangu kazi. Nashukuru Mungu kazi nilikuwa napata, jina nilikuwa nalo. Kazi nyingi tu nilikuwa ninafanya. Kazi nyingi sana nilikuwa nafanya. Nilikuwa nikufanya fanya kazi zangu zile. Ikafika wakati Ikafika wakati nikatangaza, ikafika wakati kwanza nikasema mimi bwana nini nataka kuoa, ushanielewa? Sasa pale gereji kuna tulivyokuja tukakuta kuna kidada, kuna kidada kimoja kipo cha kitangatanga kimwali, si unajua kile mgawa sola chapati chapati haya anauza mm. alikuwa ni Dija huyo mm -hmm. mimi nilipomwona mtoto mzuri nikasema da, nikamwambia kaka, mimi nataka kuoa Kaka akaniambia mdogo wangu usioe hapo. Nikamwambia bwana kaka, wewe vipi? Mbona nchawia? Mm. Wewe Mm. mimi unaniforce unazuna, unaniforce mimi nisioe. Mimi kaka nikamwambia bwana kaka, wewe bwana mimi bwana mimi naona nikaona kaka mimi kama ananizingua. Mm. Kwa mimi nika nikitoka naenda kwa mshikaji wangu mmoja nikamwambia mimi kakangu mimi bwana anapenda kunifuatilia. Mimi nataka nioe kakangu lakini nataki mimi nioe. Kila mtu na maisha yake, mbona anaingilia kwenye maisha yangu? Mm. Ushanielewa? Mm. Kaka, mbona anaingilia kwenye maisha yangu? Vipi huyu kaka? Nikaona da, kaka ananizingua. Sasa ikafika wakati sasa kaka akasema kwa sababu da dogo mimi namwambia lakini dogo ele aelewi. Mm. Kwa kama aelewi mwache nini? Aoe. Kabla kumpata kabla kumpata huyo demu kwanza wagereji kumuona mtoto mzu, mtoto kimwalimwali kabla huyu nilikuwa na mwanamke mwingine nilimuona ambaye nitaka nimuoe. Ushanielewa? Mm. Sasa yule mwanamke nilikuwa nataka nimuoe nikamuona kama ana mambo me mm. ana mambo mengi. Lakini sasa yule mdada alikuwa na matumizi mpaka mimi mwenyewe naogopa. Alafu mwisho wa siku na, na nishukuru Mungu nilikuwa na hela. Kipando huwezi amini nilikuwa namchezea mchezo kila siku. Nilikuwa namtolea kama shilingi ngapi? Kama shilingi elfu sita. Kwa siku. Eh iwe la mchezo tu namtolea. Afu hapo kula jioni, mtoto kula alikuwa na gharama blasi. Mm. Kula aenda katumia hata elfu kumi kwa jioni tu. <laughs> Kimoyomoyo kasema mdada um, um, anatumia elfu kumi na sita afu anza kana, ana matumizi makubwa, anza kana kusuka. Ni wa kawaida, lakini gharama zake zikawa kubwa. Anza kwamba bwana, mimi nataka kusuka kusuka elfu hamsini sijui hivi na hivi. afu naona jikuta umependa ukaona kuta hauna jinsi, unaka ukaenda gereji ukataabika wewe. <laughs> ila zetu za gereji zote unaweza kufanya kazi zako, kashangaa na unazipeleka kule. Lakini afu sasa mwisho wa siku sasa, ule mwanamke ule mdada akawa na mambo mengi, akawa na wanaume wengine. Mimi kuna siku nika shamkutana na mwanaume sehemu, eh, huyu mimi mimi nahudumia afu nakuta mazingira haya. Kwa hiyo hivyo nikaona mazingira mimi ni anifai. Kwa hiyo hivyo muona nilivyorudi gereji tena nikamkuta ule kidada, nilimtoka sangu safari nikamkuta kile kitu kile kidada kile mgawa kicha kitanga, nikasema cha kufanya mimi hapa pasta kwa akili yangu mimi against kuwashirikisha ndugu zangu. Mm. Nikasema kwa sababu mwanamke kashanifanyia matendo ya kunitesa, mimi mm. naoa. Sielewa blaza. Mm. nikasema mimi naoa. Kweli bwana. Force force force nikasema mimi naoa. Kuna de, kuna ndugu yangu mmoja wa dereva anaitwa Chombo. Huyo ni dereva wangu. Sielewa. Anaitwa Chombo. Nikamwambia bwana Chombo, mimi nataka nioe ndugu yangu. Nataka kuoa eh. Vipi? Nikamwambia bwana, kuna binti nimempenda, nataka nimuoe. Ah, umekaa naye? Nikamwambia ah, um, ah nikamwambia sijakaa naye, lakini mimi mwanamke nampenda kishenzi. Sasa akasema ah, kweli eh. Kweli bwana, wale wakatoka Chombo akatoka na kakaangu wakaenda kwa bibi kwao kuleta barua. Mm. Kwanza popeka barua alikomkuta kuna dada yake, yule binti alikuwa anakaa na dada yake ambaye wanamuita kama kungu. Si unajua mambo ya Kitanga, si kungu wake, si kungu wake yeye anamuita odo wake, akaa na kana odo wake. Sasa wale walipopenda kule mm. wakaenda wananihalisia. Sasa da, sisi tumeenda kule kuone kupeleka barua, tumeenda kumuulizia mwanamke. Mwisho wa siku tunagonga tu hodi, kwanza wametukalia kimya, Wame, tumegonga sana gonga tena mlango, kumbe hapo ndani. Walipokuwa ndani wakaja wakafungulia vipi, wakanaongea nao mm. yule kakangu na yule yule mshenga wangu kwa walikuwa wanaongea nao, akasema walipoongea naye sasa, yule dada yake, si unajua, kwa mfano kama ukija kwangu wageni kama nyinyi mmekuja kwangu kama hivi, sasa nikakukaribisha hata kiti, kaa kwenye kiti hapa, ushanielewa? Hmm. Lakini mm. yule akumwambia hivyo, akawa anaongea naye tu mawima. Sasa paka wale ndugu zangu akamwambia dada, unachofanya unakosea, kwa sababu sisi ni wageni, tunaomba hata utupe kiti kimoja tukae chini tuongee. Hatuwezi kuongea tu hivi hivi mawima. Kule yule dada hapo ajui amekuja kwa lengo gani. Eh, ajui kwa amekuja kwa lengo gani. Mm. Kweli bwana akakaa pale akawapa kiti wakakaa, akamwambia bwana, sisi tunahitaji kuja kutoa posa hapa kwenu, tulete barua, tulikuja na barua. Akasema hii barua hapa amwezi kuileta hapa, huyu na wajomba zake ambao wanakaa wapi Magomeni. Kama mnataka hiyo barua mnabidi muipeleke wapi? Magomeni. Mm. Kasema ah, basi sawa. Kwa jamaa kaka kawa karudi akanifikishia ujumbe akaniambia, "Da, sani. Tumeenda kule lakini da uko nyewe uko ni kwako <laughs> wanaonekana majeuri kishenzi. Hadi vitu yenyewe <laughs> tumeomba sisi watupe. <laughs> Hadi vitu wametuomba sisi nini? Watupe. Ah! Miki Mwamua nikasema kweli, lakini mimi sinajua, mimi ndo nishapenda. Akasema <laughs> hamna jinsi bwana. Mm. Akasema hii familia inaonekana jeuli, ushaelewa? Kaambia kweli bwana. Kakakaa yule dereva wakaelekezana, kuna sehemu wakabidi apeleke Magomeni, wakapeleka Magomeni ile barua, mm. wapeleka barua ile Magomeni, ikaja ikachukuliwa ile barua, wakaisoma, wakapigia, wakasema basi tukaeni kidogo, tutawapa majibu Mm. Siku hiyo kuna yule jamaa alionipeleka alionifundisha ufundi alionipeleka kwenye gereji akamjibu na alikuwa kama mshengangu Simba. Mm. Akaja akaleta akaleta gharama bwana mahali. Mahali walileta kama milioni moja na laki tano hivi. Mm. Hiyo ndio natakiwa mahali yote. <laughs> Kasema milioni moja na laki tano, nikasema mbona hela nyingi? Mm. Ikabidi tu tukabidi tuongee nao kwanza tukaambia bwana si katika hiyo mahali bwana kwanza nikabidi nikutane na wajomba zangu, wajomba zangu wote nikutana nao, nikutana na wajomba zangu. Sasa wale wajomba zangu wakaniambiaje? Mjomba, sikiza nikwambie kitu kimoja. Sisi tutasaidiana kwenye mambo mengine. Mm. Lakini Mm. swala la swala la mahali hilo unabidi usike mwenyewe. Si unajua hata kama ukija kuacha <laughs> ina maana mwenyewe umeacha. Akasema sasa inakuwaje masuala kama akasema, lakini kuna watu wengine akasema, "Huyu ni mtoto wako." Ni mtoto na mtoto kama unajua katika sheria ya ndoa, kwa mfano kama mtoto mm. ambaye kama anaoa wa kwanza kwanza anaoa anabidi achangiwe mahali mm. kwa familia zetu sisi za Kiislamu, kama una mama na baba, mama zako ndio inabidi wakupe kipaumbele kama kama cha kusupport mwanao mm. ah, sasa mimi wajomba zangu wakanikataa wote, akasema ile swala haiwezekani. Ikabidi wakabidi wapige simu kule, kupiga simu kaambia, basi jamani, mimi naomba mnipunguzie katika ile mahali mimi nitatoa bei gani? Milioni moja. Katika milioni moja hiyo sasa nikasema nikawa naumiza kichwa. Ah, sasa milioni moja sasa hizi inakuwaje? Lakini nashukuru Mungu kuna vichezo mchezo nikawa nacheza cheza hivi mchezo mchezo nini? Nikaja nikapata kama kama kama laki saba na nusu. yani, nilipata yote milioni moja kamili nilikuwa nayo. Lakini nikasema mm, mali huwezi ukatoa yote. Unajua ukitoa yote utaonekana <coughs> huyu vipi baba, mbona katoa mali yote? Mhm. Nikabidi tafute laki saba na nusu Vo tafuta laki saba na nusu nikapeleka, nikampa shenga zangu akapeleka, Ikaje ikapangwa ma, ikapangwa harusi, tukashirikiana na shirikiana na ndugu zangu. Sasa harusi yenyewe ika kipengele mm. harusi ikabidi ifanyike Tanga mm. na sisi tupo Dar, Mhm. mm -hmm. Shanaelewa mm. Nikasema da, majukumu yanazidi kuongezeka majukumu uh, yanakuwa yanazidi kuongezeka. Lakini nashukuru Mungu kwangu majukumu yakuwa sio mazito sana, kwa sababu nilikuwa naishi na washikaji zangu, washikaji washikaji nini, nikaombaomba michango, baadhi wengine wakanichangia changia mchango nini kidogo, mm. alafu mm. na mimi unajua nipo kwenye masuala ya ufundi mm. kuna mamangu mmoja hivi alikuwa anaitwa alikuwa anaitwa Mama Beti mm. alikuwa anaishi Mwananyamala, alikuwa anaishi na niu mtaa nini Kinondoni kule, mwenyekiti saizi na nice. Mm. Yule mama akaniambia da, yeye eh, inakuwa na gari lake Costa hizi, ino hizi kama za hizi private hizi, unajua? Mm. Sasa gari lake lipata ajali nganamsaidia saidia kutengeneza tengeneza nini. Kwa mama nilivyomwambia mazingira ya kwa akaniambia sana mwanangu, gari hii hapa mimi nawatolea bure. Kama mtaenda nayo Tanga mtajua nyenyewe, lakini mafuta mtajichangisha mta wenyewe. Nikasema da, alhamdulillah, kwa sababu ukienda kwenye Tanga ukiuliza gari unaambiwa laki sita laki saba. Ah. Mm. Sasa nikasema ndio hivyo. Nikabidi nikakaa na wazangu wale tukaongea ongea, tukaichanga changa, tukapata kama laki tatu hivi. Tukatia mafuta maana tukatia mafuta ya laki tatu kwenye gari. Yale mafuta ya laki tatu tulienda Tanga na kurudi. Mm. Yale yale. Na mizunguko yetu tukafanya fanya kule Tanga. Kwa hiyo tulienda Tanga kule ikafika wakati tuka tunajua kwa kama sisi wageni tumefika kule tukabidi tuanze kutembea tembea, sema sokoni masokoni nini. Bwana harusi kipindiko unajua ile mazingira, nikasema ah, mimi mwenyewe Tanga sijui nini, lakini nilipofika kule Tanga kwa wageni, kuna shemeji yangu ambaye yule alinitimuaga yule mm. shemeji yangu alikuwa na kwao huko, nikaja akaja aka, aka nika nimebidi nifikie kwao kwa shemeji yangu, akaniombea kuna mamake kule kule Tanga nikafikie Mm. Shanelewa? nikafikia kwa shemeji yangu kule kule Tanga kwao. Nilipofikia kule kwao ikaja nikakakaa pale muda mchana mchana, tukasema ah, ngoja tutoke toke zetu tuende zetu mjini tukatembea tembea tukaenda sehemu za kutalii talii, kwa sababu tunajua mji sio wa kwetu. Lazima kuna siku ya harusi yako, na ambayo siku ya harusi yako ni kama ni siku ya furaha kwenye maisha, lazima ufurahie harusi. Kwa hiyo tukaenda tukazunguka zunguka huko sehemu hizo za stare stare nini kila kitu, ikafika usiku kasa, ah, wewe bwana harusi unatakiwa utulie wanasema wanatakiwa sijui nini habari za kitanga sijui wanasemaje sijui kuna neno moja nalisemaga ah, nimelisahau kidogo uchungwa sijui nini masuala ya kindoa ndoa eh. Mm. Ikafika usiku si tukabidi tuondoke tukaenda kuoa sehemu moja wanaita Malungu mm malungu huko ndani ndani. Tulipoenda kuoa malungu huko ndani ndani, tukamaliza Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu akajalia nikaoa nikamchukua mke wangu siku huo, maana harusi ilifanyika baada ya Aisha. Baada mm. baada ya kusafari Aisha ile tukaoa fresh tukachukuana nini kila kitu. Siku huo tukaanza safari. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Mm. Tunatoka tu Tanga. Tukaja huko siku ya Jumapili nikafikia kwa mjomba wangu Kunduchi. Kunduchi nikakaakaa pale tukafanya fanya kisherehe kama kidogo kidogo nini maulid unajua kama kutoka toka bwana harusi mm. watu tukapiga pata swa, sunna sunna pale mpunga mpunga kidogo tukala shwa siku nikatoka nikaja kuishi na mke wangu Kinondoni kwa mwana nyama. Mhm. mm nikawa kuishi na mke wangu nimekaa naye sana mke wangu lakini sikukaa naye sana kwa ku yani mke wangu kwanza nilikuwa nampenda sana lakini mm -hmm. kuna ule mama yake yule sijui ndo maodo wake akawa anamfundisha vitu vibaya vibaya. Yaani kwenye ndoa yangu sikudumu. Nilikaa miezi mitatu kama na siku kumi na sita. Mm -hmm. Nini kilitokea? Nini kilitokea? Kwanza mimi sometime naweza nikaamka asubuhi. Unajua kuna vitu vingine yaani naweza nikaamka asubuhi. Si unajua mwanamke alikuwa anafanya kazi za chapati. Mm. Kijiwe kama anapika pika kule sister yake Unajua mwanamke akishaolewa anabidi awe kwa mume wake. Mm. Sasa yule mdogo wake anaweza kanamhitaji asubuhi anampigia anasema sasa mimi kaka asani mume wangu mimi nataka nikamsaidie Odi. Nikamwambia wewe vipi? Upo kwa wewe umeolewa, mimi mume wako na uwezo kukuhudumia wewe. Wewe kaa ndani. Mimi nachakalika kwa ya kuhudumia mke wangu. Wewe mke wangu mimi unakosa nini mpaka ukaanze kuuza chapati? Na kati wewe mimi ndo nini mazingira? Kwa yule mwanamke akawa tunakuwa tunashindana, ah, wewe vipi na hii ah, ongea ongea. Alafu mimi unajua nilikuwa sio muongeaji sana, nilikuwa mpole mpole. Yaani nataka kuongea na kwa nashindwa kwa sababu nilikuwa yani kirudi nyumbani na kuwa naogopa yani yani mazingira mwanamke akawa nani anaendesha endesha nikaa nikikaa mwanamke anaongea maneno ya ovyo ovyo. Kuna siku moja nakumbuka kulikuwa kuna mama yetu mwenye nyumba alikuwa usiku, unajua mtu akiwa mtu mzima sana na kwa mambo swala pressure pressure. Mm. Kwanza mchana yake mwanamke aliniambia, bwana, naomba hela niende hospitali mm. nikangoji nikang'oe jino, ushanielewa? Mimi mm. basi nikatoka zangu nikampa shilingi elfu ishirini. Bwana, nimeambiwa nikung'oa jino hospitali kule elfu ishirini. Duh, elfu ishirini sio poa. Mimi nikatoa nikamgea, nenda hospitali. Wale mke wangu akachukua ile hela kaenda hospitali kumbe ajaenda kumwoa jino kafanya mambo yake. Hmm. Sasa mm. usiku mama mwenye nyumba kazidiwa pressure. Mm. Pressure imekuja juu mama mama oi oi. Alafu sasa kipindi kwa sababu mimi unajua na magari ya watu naweza nikatoka za mgereji nachukua magari, nikirudi nyumbani napaki gari nje. na la nayo sasa napiga usiku na naamshwa nagongewa na wanae kaka kaka mama huko upo oi oi kazidiwa. Hai kama kazidiwa. Nikabidi nimchukue mama mama mwenye nyumba yangu na mke wangu tuende wapi Mwananyamala hospitali. Mm. Tulipofika Mwananyamala hospitali pale ikaja yule mama akachoma aka, choma masindano akapoa ma vitu vitu kidogo, hali ikawa nzuri, akasema mgonjwa anabidi mrudi naye tu nyumbani. Mm. Ushanielewa? Kwa hiyo nikabidi yule mama turudi naye nyumbani. Tukamchukua na mke wangu na yule dada mwingine tunarudi nyumbani. Narudi nyumbani tunaingia ndani tu. Mwanamke usiku huo huo tumetoka hospitali analia. Jino linaniuma. Nikasema jino linakuuma? Wewe nimekupa hela ukang'oe jino. Alafu sasa hizi unaniambia jino linakuuma na kuaje? Na tumetoka Mwananyamala hospitali. Mwanamke analia. Bwana mimi jino linaniuma. Ah! Nikasema mwanamke usafi mimi namfanyaje? Nakaforce anaenda kwenda hospitali. Kama hutaki kunipeleka naenda mwenyewe. Ah! Nikasema tumetoka Mwananyamala hospitali sasa hivi. Alafu tunarudi huku tunaleta mazingira. Nikasema hmm. Nikaona mtoto wa watu, unajua mtoto wa kike huwezi kumwacha mwenyewe atembee usiku eh. Mm. Nikasema ah, ngoja nitoke naye, kabidi nitoke zangu nje nikawasha gari. Nikabidi nimpeleke tena mpaka Mwanyama hospitali. Sasa nimefika Mwanyama hospitali nikakutana na dokta. Dokta, dokta akaniuliza vipi? Mapokezi nikamwambia nataka na dokta kaniambia mama madokta yenyewe kifumba mwenye adimu adimu unajua usiku ule. Hmm. Kwa dokta moja nikamkuta nikaelekezwa na chumba fulani. Nikaenda yule mwanamke wangu nikamtuliza nje kwanza mi moja kwa moja nikaenda kwa dokta. Nilipofika kwa dokta nikamwambia, "Bwana dokta, mimi mke wangu bwana jino linamsumbua." Lakini sasa dokta kaniuliza mimi swali. hoshe kumuona mtu anamng'oa jino usiku? Mm. Nikamwambia, "Da dokta, kweli sijawahi kumuona mtu anamng'oa jino usiku mm. na usiku kama huu. Lakini dokta, naomba unisaidie swala moja." Mm. Mimi mke wangu mbishi. Mm. Nikamwambia mke wangu nikimwambia swala kama hilo mimi nishamwambia hataki. Mm. Ushaelewa? hataki hataki eh. nikamuelekeza na kwa hiyo dokta, mimi nilichokuomba unisaidie, naomba umueleweshe wewe. Kwa mimi nikamueleza mama mazingira yote. Dokta kweli akaniambia kamwite mke wako. Sasa nilipomwita ile mke wangu nikamfuata nikaenda kwa dokta. Nikamwambia eh, muelezee dokta huyu hapa. Akaambia najisikia jino linaniuma. Jino linakuuma eh, vipi? Akaambia huduma hiyo ya jino haipo saizi. Hiyo paka kesho saa 12 uje asubuhi. Kwa hiyo nenda nyumbani. Kweli bwana alivyoambiwa vile na dokta, mwanamke akaelewa. Hapo kweli tukaja nikamchukua kwenye gari, tukawasha gari tukaenda nyumbani na usingizi alilala. Asubuhi asubuhi <clears throat> saa kumi na mbili anaamka fast, akaenda Mwananyamala. Alivyoenda Mwananyamala pale hospitali anakuja ananipigia simu. Bwana Hasani, huku bwana ili jino limeangaliwa hili inatakiwa ipigwe x-ray. Ah, x-ray tena kati mimi nishakupa elfu ishirini jana ukapiuka ukang'oa jino, kumbe jino hujang'oa, afu sasa zina hem, niambie blaza, hiyo mke wako ushampa hela aende kung'oa jino hajang'oa, afu asubuhi kana hospitali mwenyewe anakupigia simu huko, inahitajika elfu thelathini upige x-ray niangalie ile jino jinsi gani lilivyokaa hivi na hivi limekaa hivi. Ah, mimi nikasema bwana, hiyo hela mimi siwezi kutoa. Mm. Shanaelewa? Nikasema uh, huyu ananitengeneza. Kwa sababu jana kaniambia mazingira haya. Kaniambia mazingira haya. afu saizi kaenda hospitali ananiambia mazingira anga. Sababu mwanamke nini? Ananitengeneza. Mm. niko moyo moyo sikutoa ile hela. Kwa sababu mimi mke wangu sikufichi nilivyokaa naye brother, kila siku niko namwachia shilingi elfu kumi ndani. Mm. Na kwa nikumwachia elfu kumi nimekaa naye miezi mitatu na siku kumi na sita. Nakumbuka elfu tano nilimwachia kama siku mbili tu. Mm. Mara mbili mbili. Na siku hiyo kuna kitu kuna siku hiyo nikamwachia shilingi 5000 akaja akanasema he ni wewe unaniachia shilingi 5000 katika maisha ya mjini 5000 mimi nikupikie nini mm. kuna kauli aliziongea hapa siwezi kuziongea mm -hmm. sio nzuri si unajua mm -hmm. eh kwa maisha ya mjini wewe unamwachia 5000 tano maisha ya mjini mtu amefuta maisha elfu tano mjini yanatosha na uwezi amini kila kitu nilikuwa nimenunua ndani mchele mafuta nini kila kitu ndani afu mimi mwenyewe sio mlaji labda tunaweza ah, kila kitu kipo ndani, samaki nini, sometime tunajua mwanamke, kumbe mwanamke ana banka banka, yani anate, kama na kibubu fulani, kikopo cha nido fulani alikitoboa na kiweka hela mm. mimi ni kuzunguka zunguka kwangu <laughs> ukifungua nakikuta kile kimejaa hela hivi mm. kibubu hiki. Nikampigia fundi wangu mmoja, nikamwambia bwana fundi, kuna fundi wangu anaitwa Tolu, mm. nikamwambia fundi, da, mke wangu ananizingua, lakini sasa kuni kuangalia hapa nimekuta hela. Mm. Fundi akaniambia chukua zote <laughs> chukua zote <laughs> chukua zote, mm. nikamwambia nichukue, <laughs> nikasema nichukue tena kaduku kwenye mwanamke enye barabara mm. mi kweli babu, nikapita nazo mm. zote, kaondoka nazo, nikupita nazo mimi nizihesabu nilikuta kuna kama laki na laki na arobaini mm. zote elfu kumi kumi kaweka mm. lakini ambazo ni kwa kile nikimwachia natia natia tu mm. kasema da huyu mwanamke huyu, mimi nikazichukua, nilipozichukua zile hela akaja naye shughuli kwake, karudi kaingia ndani akiangalia hela aone, anipigia ah! simu Hasani, umechukua ngapi? Mimi sijachukua. Akaanza eh. ule mke wangu akaniashia moto kampigia kampigani kakaangu, kapigani ndugu zangu, wewe utanieleza wewe. Akasema kurudi ile kanipandishia bei. Huyu kaniibia hela nyingi ndani, kachukua hela za watu za mchezo. Sasa da, mimi nikarudi, nikamwambia mke wangu, wewe unachezesha mchezo. Haya, umeachezesha mchezo, wewe mimi wako hujanishirikisha kama unachezesha mchezo. Haya, hela za watu zinakuja zinapotea. Wewe mke wangu unachezesha mchezo. Si lazima kama unachezesha mchezo sema tatizo lolote linatokea kwa sababu mimi sometimes naweza nikaudi ndani mke wangu hayupo mlango ukaacha wazi. Ushanielewa? Mm. Hela unazikuta hela za watu. Mimi zile hela nilivyochukua zile hela zikakaa kama mgogoro. Mm. Mwisho wa siku fundi wangu akaniambia usizirudishe lakini mimi kimomonga sema si unajua ah, usisikilize maneno ya mtu. Mimi ndo ninakaa kwenye ndoa huko. Sometimes usizirudishe. Mimi nikaja nikazirudisha zile hela. Ah, nilivyozirudisha zile hela mwanamke akaniambia ah, ah hela zikuwa zipo hivi, hela zikuwa nyingi.